Hola, mi nombre es Susy Saldaña. Este, conocí al equipo de Brendas Casas por Rosy Flores. Este, un equipo súper excelente, muy profesional. Este, todo, todo el equipo. Este, estoy muy satisfecha, muy contenta y este es el resultado del trabajo que han hecho. yo los recomiendo al 100%. Son unas personas muy con mucha paciencia y es algo que es difícil de encontrar. Lo más importante, este, que me sentí muy a gusto, muy confortable y gracias a ellos pues tengo esta felicidad y yo lo recomiendo al 100%. Muchas gracias.